ドゥルダルダルタルダルダルタルダルダルタルダルダルダルタダル tadu tadu tadu tadu tadu Oh no! Si no le ayuda a la fábrica, el camión lo está. Thank you.

heart is all alone And in your eyes you're Baby Oh no!